9 października, czwartek, zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy, co dzisiaj uda nam się ciekawego znaleźć. Prezentujemy następne znaleziska. Tutaj jest przedstawione parę talerzy. Takie miski. Kolbany japońskiego. Lubiana. Taki. Patrzcie co tu mamy. Całkiem dobra półkę dziecinną. Widać jakieś maskotki także. сделано а то. Конкрет. Ой. Становится конкрет. Ты же ничего вообще переселила там. Następny chodzik.